болсақа бәрі аумин рахмет рахмет міне иншалла әумин болсын ниеттер қабыл мұраттар асыл болсын қадірменді ағайын еліміз аман жұртымыз тыныш болсын ағайын ынтымағы бар жерге бақ пен дәулет өзі келеді деген ағайын алла елдің ынтымағын берсін патша көңілді көрермен сәл шетке таман тұрайық шетке таман тұрайық патша көңілді көрермен шетке таман тұрайық ағайын ол екен қазір көкпарды бері алдырайық көкпарды ауыстырып алайық мынау созылып кетті деп жатыр мына көкпардың ішінен жақсы бір біреуін жерге тастаймыз содан кейін мына бақтыбай бауырымыздың бір керемет тілектерін естісе қадірменді ағайын осы елге деген көпшілікке деген бір рахметін айтып жатса қадірменді ағайын нұр үстіне нұр болар еді міне Мұна тойға келген егі жақсылар барша салып тіккен азаматтар алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мінекей тойхананың атынан бақтыбай бауырымыздың атынан көптен көп рахмет айтамыз мінекей сіздер де осындай той көріңіздер той беріңіздер тойдан кенде болмаңыздар алланың нұры жаусын еліміз аман жұртымыз тыныш болсын қазаншы қыздарыңыз азаншы ұлдарыңыз көп болсын ағайын әу бәрекелді жанка шабандозға тиіп жатыр қадірменді ағайын марқұм қайып көкеміздің баласы қайып атамыздың баласы елдің еркесі жанка шабандозға тиді қадырмен ағайын мұқты бола бер Мұқты бола бер қазір көкпарды алдырамыз болеке көкпарды алдырайық одан кейін жаңа бақтыбай бауырымыздың керемет бір тілектерін естісек мына елге деген содан кейінгі жерде ар жағында екі бар атаймыз ағайын мына ақырының алды өгізелдінің алды бару келу жүзім аталады ағайын одан кейін өгізелді бүгінгі бақтыбай бауырымыздың қоқпарының бас жүлдесі қадырмен ағайын жүз елу мың теңге барып аласың жүз елу мың теңгені келіп аласың деп атайтын боламыз қадірменді ағайын алла қаласа міне Төмірім төменгі мәреге шардара ауданы алатау батыр елді мекенінен келген құлшығаш қазыналы қария арыспай ақсақалдың домбыра қасқа есімді атыменен баруын қолат бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік Алталашқа белгілі айтулы тойбасшы Қайбақ сақалдың баласы Жанка Жабынды ұстастады қадырмен дағайымыны.